já sabe o que vai fazer, né? Uhum. 3, 2, 1, vamos, vamos, geral. Nossa, tu. Caralho, é tomar no cu, filho. caras pegaram lá pelo,